Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Αναμειγνύουμε το μέλι με την πύρα. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Βάζουμε το κρέας. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 24 ώρες. Καλύπτουμε τη γάστρα με λαδόκολα, τοποθετούμε το κρέας προσθέτουμε το κρεμμύδι, τις πολύχρωμες πιπεριές, αλάτι, πιπέρι, γλυκιά πάπρικα, ρίγανη, την μαρινάδα, ελαιόλαδο, Σκεπάζουμε με αντικολλητικό χαρτί Σκεπάζουμε με το καπάκι και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για 2,5 με 3 ώρες.